Е, друзі, привіт! Е, я Василь Кіша. Позаду мене приміщення ВПУ 34 Це головний об'єкт у Виноградові, де поселяють е, вимушених переселенців, біженців з інших територій України, які тікають від війни. Там поселяють жінок, дітей і чоловіків. Тепер на даний час 120 людей поселені. Я покажу зараз і умови, і як вони харчуються, і взагалі всю ситуацію, яка там відбувається. Але головне це те, що можуть поселити приблизно 240-250 людей, плюс є приблизно 70 додаткових резервних місць у спортзалі. Є де куди поселяти людей. Умови ну звичайно не готельні, але тим не менше, все, що потрібно, є, є вода, є тепло, є безпека безпека в першу чергу. А тебе? Я Ярослав. А ви звідки приїхали? Ну, ми з Чернігова. Ага. А, ну там почалися бомбардування. Ми знали, що де є міст. Як ми виїхали після нас, ще декілька наших знайомих виїхали, потім його взорвали. А, Добре, що ви встигли Ми що встигли, так. Це. Зараз ті, хто в кого закінчується їжа, вони виїхати не можуть, тому що міст заміновано, вони бояться виїхати багатьох домах зараз е, нема води. Наші всі, хто залишились, чоловіки в теробороні, всі е, дежурять, е, жінки готують теплі їжу. Е, приносять туди бійцям. Приїхали, ну, нас тут одразу нагодували, ну, поселили. Нам тут все необхідне дали. Звичайно, ми коли виїжджали в паніці, взяли дуже <laughs> мало з того, що потрібно було дати, але тут люди все ну, принесли, все дають, навіть теплі речі можна взяти, якщо потрібно. Е, все необхідне є. Е, Тобто у вас це єдине місце, де ви зараз можете бути, Так, я так так, розумію. так. да? Нас просто ну немає друзів, немає родичів по, по цей бі- берег Дніпра. Мы в 5-10 утра проснулись в первый день войны и видели, мы просто высоко живем на 21 этаже, Ага. видели, как стреляют, прям сразу было видно. В Харкові, В да? Харькове видно, у нас многорестом, и видно эти ракеты были, звуки, сирены не было, все Наш вскочили. сын был на учебе в Харькове в этот день. На учебі даже. Друзья его спасли, вывезли из Харькова в первый день. Мало. Вот очень все страшно. И это мы ехали... Сегодня моему другу в мастерскую ракета почти прилетела, выбила окна, двери, все. Ого. Нету ни картинки, нет ничего. У, меня папа остался. Да, да, хотел спросить вас, там а, родственники, наверное? наверное. Белгорода, как взрослые люди, не захотели уезжать, надо было не слушать взять его, но стреляют, страшно ходить, убивают его из родника, ну, там не прекращается, это очень. Ну, и вы приехали сюда, а, зашли в Белый дом, да, там вас встретили, а, документы... Вот, ну, подали документы, зарегистрировались, нам дали э, ордер на поселение, поселились. Вот Сразу, быстро, mm прям все, mm -hmm. и, э, и тут мы удивлены, и питание, и все тут как-то Да, если у кого-то нет каких-то вещей, здесь Одеяло, можно полотенце, там, может быть, да, какую-то обувь. Есть, да. Горит. Раненых То есть вы готовитесь э, пересечь ну, границу? Да. Я хочу развязать все руки mm свободно, ну, мы не, так как ну, на машине. Мы не могли их самих отправить. Конечно, конечно. Так понятно, конечно. Да. Мы их сюда так. привезли, и сейчас будем пытаться выехать обратно. обратно. Полтаву, Потому что там много, сейчас, сейчас с Харькова уезжает много людей, много знакомых, много художников. Тут беременная беременная женщина, да? Да. А, У меня полсрока не видно, но она беременна. значит, вы уже знаете, кого ждете? А ще ні, не встигла якраз <laughs> сходити. Я Можемо домовитися, Збудилася. зроблять вам <laughs> Ми усі. дуже- Не знаю дуже на кого чекаємо, але сподіваємося, що все буде добре. І дуже дякуємо, що ви нас приютили, бо ми щасливі люди тут, і ми сидимо, і ми більш-менш спокійні, а коли дзвонимо нашим людям, там просто жах, і це неможливо. Я хочу сказать всем харьковчанам, что я скоро приеду в Полтаву, и всем, кому нужна будет помощь, кто сможет вырваться из Харькова, я помогу, чем смогу. Вот что я хочу А я сказать. местным жителям хотела поблагодарить, потому что ну, Харьков хоть и русскоязычный, но здесь нет никаких проблем. А вообще, как вы знаете, Де бандерівці? Я спрашиваю, даже <laughs> ну, на- нацисти є десь якісь? Ну, все воспринимают, помогают всем, чем может, разговаривают. Вообще очень, очень гостеприимно. Да, Сам я из Керчи. И я отлично понимаю ту ментальность, и я понимаю, откуда корень э, этой ненависти. Даст Бог, чтобы она как-то разошлась, да, да и А, как зовут вас? А, Александр. Александр. А, 16 Вікторія. Дуже приємно. Основне, що потрібно сказати, це е, як е, діяти людям, які приїжджають сюди в Виноградово, їхати у міську раду, там вас зареєструють, зафіксують, зроблять копії документів е, і направлять сюди у ці приміщення, які я зараз вам покажу.